É Poise, F Família, bom, espero que tenham gostado. Eu não sei que horário eu vou postar esse vídeo, mas eu acho que é o primeiro vídeo do dia. Quer dizer que ainda tem mais dois, isso mesmo. Agora está tendo três vídeos por dia nesse canal. Espero que estejam gostando, mas agradeçam esses três vídeos aos Subway Surfers. Mas então foi isso. Falou!